हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो एसक्यूएल की है और एसक्यूएल में क्या सीखेंगे आप आइए आपको बताता हूँ सबसे पहले तो ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कर देते हैं जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने एक नया सिनेरियो ओपन हो जाता है जो कुछ इस तरह का है अब यहाँ से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है क्रिएट पे क्लिक करते ही आपको ये वाला सिनेरियो दिखेगा अब आपको सिंपली यहाँ क्रिएट पे वापस से क्लिक करना है ठीक है और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्वेरी डिजाइन पे क्लिक कर दीजिए ये बॉक्स ओपन होता है शो टेबल वाला यहां से इसे आपको कर देना है क्लोज जैसे ही आप क्लोज करते हैं तो यहां पर आपको नजर आएगा एसक्यूएल व्यू इसी पर कर दीजिए क्लिक काम हो गया है आपका अब यहां पर हमको चूंकि टेबल बनाना है तो यहां पर लिख देता हूं मैं क्रिएट टेबल ठीक है आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हम टेबल ही बना रहे हैं दैट्स वाई ये लिखना पड़ेगा ठीक है अब टेबल का नाम क्या देंगे हम टेबल का नाम दे देते हैं लाइक एस टी यानी स्टूडेंट टेबल एस टी नाम दे दिया हमने इसे एंटर करके नीचे आएंगे अब यहां पर हमको करना क्या है सबसे पहले तो रोल नंबर देना है तो ये रोल और यहां पे अंडरस्कोर करके नंबर दे दिया तो ये रोल नंबर हो जाएगा अब रोल नंबर को देखिए क्योंकि हमको सीखना है टीजर डेटा टाइप तो यहां पे इंट डेटा टाइप लगा देंगे क्या लगाएंगे इंट डेटा टाइप ठीक है कॉमा देंगे इंट डेटा टाइप हो गया कॉमा दे दिया रोल नंबर के बाद यहां पे आएगा नेम तो ये नेम लिख दिया नेम को दोनों रख सकते हैं वेयर कैर भी रख सकते हैं और टेक्स्ट भी रख सकते हैं तो यहां पे मैंने टेक्स्ट रख दिया है ठीक है और यहां पर कॉमा लगाना है फिर से आपको फिर एंटर करके नीचे आते हैं अगर आप देना चाहते हैं एज तो यहां पे दे दीजिए एज और यहां पर क्या करना है आपको यहां पर आपको लगाना है इंटर डेटा टाइप ठीक है अब इंटर डेटा टाइप यूज करेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते हैं और क्या फायदा है दोनों आपको बताता हूं ठीक है एंटर करके नीचे आता है इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं अगर आपको कोई और भी डेटा लेना है तो आप ले सकते हैं ठीक है फिलहाल इस पर क्लिक कर दीजिए यहां पर एसटी नाम से टेबल क्रिएट हो गई आपकी ठीक है ये पुरानी वाली टेबल है इसको हमको लेना नहीं है इसको हम हटा देते हैं ये टेबल वन बेकार का आ गया है इसको हटा दीजिए ठीक है तो अभी एसटी नाम से ये आ गया है अब इसमें फायदा क्या है देखिए रोल नंबर को हमने इंटीजर डेटा टाइप रखा था तो यहाँ वन लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम वन लिख सकते हैं ठीक है और स्टूडेंट का नाम लिख दिया राम क्योंकि टेक्स्ट लिया था तो यहाँ पे राम लिख सकते हैं एज लिख देते हैं थर्टी फोर ठीक है और यहाँ पे लिखते हैं टू कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे लिख देते हैं श्याम यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे लिख देते हैं अब जैसे मान लीजिए इनकी एज है सात साल श्याम की एज है केवल सात साल तो यहाँ पे जीरो सेवन जैसे ही लिखा मैंने तो आपने नोटिस किया कि यहाँ से जीरो ऑटोमेटिकली हट गया है अब ये क्या चक्कर है तो इसके पीछे कारण ये है कि जो आपने क्वेरी बनाई है उसमें आपने रखा है एज को इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर के आगे आप जीरो लगाएंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा वो हट जाएगा बार बार तो अगर आपको इसके आगे जीरो लगाना है तो आप इसको बदल दीजिए टेक्स्ट में ठीक है तो यहाँ पे जैसे टी ई एक्स टी लिखेंगे आप टेक्स्ट तो ये जो है अब इसको देखेंगे आप तो यहाँ पर एक बार इसको फिर से रन करवा देता हूँ मैं ऑलरेडी ओपन दिखा रहा है एस तो पहले इसको सेव करके क्लोज कर देता हूँ और ये आपकी क्वेरी है इसको भी सेव किया क्लोज किया ठीक है तो ये क्वेरी आपकी आ गई है और अब डिज़ाइन पे जा करके और इसको दोबारा से रन करवा देना है आप यहाँ पर ये यह कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट तो यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं आर आर नाम दे देते हैं काम हो गया यहाँ पर अब इसको रन करवाइए तो रन करवाया ये रन भी हो गया क्लिक करके और यहाँ पर अब लगाते हैं रोल नंबर वन लिखा हमने ठीक है और रोल नंबर को वन लिखने के बाद यहाँ पर रोल नंबर वन लिख दिया हमने और यहाँ पर लिख देते हैं अभी एक स्टूडेंट का नाम लिखते हैं अभी और इनकी एज लिखते हैं जीरो एट एट ईयर ठीक है तो अभी देखेंगे कि एट ईयर यहाँ पे टाइप हो गया है जीरो एट भी टाइप हुआ है ठीक है यहाँ पे टू लिखते हैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं सचिन ठीक है तो सचिन यहाँ पे लिख दिया और इनकी एज टाइप करता हूँ जीरो नाइन ईयर तो यहाँ पे जीरो नाइन भी हमें ये टाइप करने दे रहा है तो ये फायदा है अगर आप इंटीजर लेते हैं तो क्या होगा और टेक्स्ट लेते हैं तो क्या होगा आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग